wano ku bakale road Mm-hmm. wetusinziira 6b bakale road okubeera nga tukuweereza byonna byonna munange byofuna kale onaku olwaleero omukukunavu mm. yatuuse dda omukukunavu ensonga zitambula zitaka mm. naye ebintu byabano bizibu mm. nali mmanyi nti mufamire mm. omugagga yabeera baaba uh -huh. kyamaani w'ekibiina kyabasuma uh -huh. ate yarekodinga programu zizino nazitwalira mukama we sentebe kajeko kakati ate sentebe yarekodinga natwalira mukama we ebadde mumutidde olunaku megamba hmm. buulizi hmm. tonziza mu byakulayira hmm. tonziza mu byaki omukazi okufumbirwa nga wabaddewo omusajja amuwagala mm. ayinza okujja n'olubuto mhm. olubuto nibubeera n'omukazi emyaka emyezi mwenda mm. lufaanana gye baaluza omusajja eyalufunyisa tekiriiko nti nno olw'okuba obaddeko naye nti luyinza okufaanana era abakazi mm. bazaala abaana ngaembuto bajja nazo abaganda bagasa okutegaho olubobo ekyo tekiriyo walabye ok omwana afaanana bulangiti ogesuuka <laughs> omwana afaanana bulangiti <laughs> atafaanana jajjawo ataaliwo nga bamukyala mm. mm. okulayiza is not an issue mm. bashiri yalayira two years was gone waliwo omusajja kilensesco mu romania yalayira naye efuna 99 percent within a very short time mm. mm. so the issue of okulayira my opinion mm. is not the issue ensonga eriruddalabye abafumbiddwa mm. gundi waliwo omukatoliki bamwita kimera vincent ekereziya yamuwa addemu awase lwaki gwe yali ayita mukoddumi we yamuwa enkoko mm-hmm. yali ate muganzi wamuwala ngaomuwala sekuula Hey. Yes. Mm. Therefore, what is important to the president? nze nabagamba nze sina kyentya kuwogera lwaki omwana afaanana taatawe tebamutwala mu dna lwaki kasooga nti nyoko yakulogoosa nofe if museveni develops a feeling mm. that am anti him mm -hmm. aba takyalina muntu mm. anti kitange yangamba olindanga mukama wo nagoba samgoteranga mi yesterday mm. yowa contract has been renewed but am receiving that information 10 times do you renew my contract every three months soko leke nga kize kityanga they are in panic uh -huh. mirundi cannot abandon museven nze siva ku kintu nengwa mm. nzikiriza kino ekibaddewo mm. nzikiriza mu busiraamu nti mm. omukazi amala ennaku kyenda mm. neafumbirwa nga talina lubuto lwaki kati nze gwebafloating okuvuga eggwanga mhm. oyo omuvuka gwebafloating okuvuga eggwanga bweyesimbawo nesimbawo mba sirina resources mpagira koni Now we because these people think that we don't have interest. I have interest, have invested, they have a stake in this country since I'm kids. Tomotwari sent as well as a mukbemwas on to Azeta Mutta. Azeta is probably what for Mosasana, Mudenso and Abweddal. So there is no compromise. Some people think that we are robots. Some people think that we don't have a stake in this country. have a stake in this country kati ekikunyiziza eh, ku renewing a contract yo ah, no anti bobal was uh, they are playing with a person they don't understand mbamanyi mm. nyo kakati okulayira kwa museveni si yisu si nsonga n'omukazi ow'empetanoba hey. Eh. and we have get, got cases mm-hmm. museveni mm -hmm. is facing formidable challenges more than before Hmm. abantu bwe batandika okulowooza kasolaba omukazi kasolaba ng'oli mulwadde hmm. bakazi bo bonna ne bakampinga mu ddwaliro mm-hmm. ogenda kufa abange bonna baaliwo ekisubi gwe batakulabira wano ku critical moment oliro ty omwana hmm. omuntu asooka okutegeera mm. Mm. ti umwami wange agenda oba aweddemu mm. mukazi we mm. waliwo faaza bamwita faaza lutayisire gundi juma olis yali minisa wa information nabayita nabayita nabalwisa wazeyesualiddu kati faaza lutayisire yali ripoota okuva muno namugamba nti honorable minister we have a deadline a deadline is a time beyond which your story cannot be published. Yeah. Yamugamba, I've dismissed you from your newspaper. I'm waiting for minutes. You, I called you as a minister. I have not received a statement from Idi Amin. Mm. Now you are telling me that you, uh, you are, you, are you dead? Mm -hmm. You are moving around. because it could not be uh, find jobs, mm. a job anyway. Mm. He just he joined the, the priesthood. Yafuka mukatulis. Yagena mbuwa fuwati. Juma olis, naita abama uli, naabuza, what are you saying here? Mm. Why didn't you carry this story of Amin? You have not been covering the OAU here. baalioyinza obayita abalalu but when you look at them baali bagala gavumenti yaabwe hmm. nekimulemu edita nekimulemu okuddamu lipota nakiddamu jumaulisiyamugamba now that you are senior editor cannot explain and you can explain you are the editor in chief now mu lupapula lutali lwabo nga bawera ebiragiro uganda agas nefulumya ekifaananyi kya idi amini nga yeesaavinga musajja bamuyitanga byabafumu mm. yali sabwegeza gati sabwegeza byabafumu bwalaba idi amin nga yeesaavinga ku mukolo nalowooza nti this is the good side of idi amin era eddoboozi lyabafumu liri nnyo ku radio one mm. oba obuulira nga bagenda okusoma amawulire yabafumu yayita gunjumolis yayita lubuulwo yali photograph mm. wa uganda agazi yabafumu yali aludde nga basabwetita bwe balwawo yasuze mugumuno n'amubuuza why did you use this photo are you saying that idi amind is impatient cannot, be, cannot wait to be served uh -huh. ne wabaawo omusajja era yali wa uganda agas mm. amin attacked nyerere as usual did kakati omusajja oli mu kifo ky'okuwandiika nti amini raps nyerere yawandika nti amini reps nyerere <laughs> yadduka emisinde ono teyasulawo kyogezako okugaa kiriki ti these ministers of information irrespective of their level of education mm. weamonitoring whatwasapeninwhatisgoingo mm. kakati olupapula lwa monito luwandiise eki luwandiise eki mm. you would call them nobaga nti at least even giving them naye olunatiko yo sente nanyini buyinza ngaakolawo akakampunike ngadduka nazo nekaledioko omukyalo takasasulafe atuyitambwa kakati media yabalema this for two days even if i give every media institution the major ones who knows gyebasuze gyebagenda okusula mu mahoteri who is monitoring what channel nze uh, gyeba eri mugundi omu ave visited mm. one of the, the things that museveni helped me to do he exposed me twagendanga mumawanga amalala mm. twagenda e china nga baserebulatinga nga kuliko firimu ya mawo how erebalated china mm. abawo namakoga ogwanga ogwanga ogwanga because they think that a, eh, to be a minister of information the most powerful minister of information during uh, uh, gundi hitiazi government was Joseph Kobezi. Joseph Kobezi was a highly intelligent man. To be a minister of information, you must be highly intelligent. You must monitor. Mm. Kakati Joseph Kobezi, ye musajja akyasinza okulimba mu Germany was losing the war, mm. but Joseph Kobezi was uh, uh, organizing press conferences every day. Today, we have sent seven battalion to the west. we have sent seven battalion to the north hmm. nga tewakyali mu jasi n'omu era balinianis abali mu kibuga balen woke up one morning and they saw the red army the, the russian army had already taken over balin yes mulabe ono omusajja omuzanyi wakatemba owa bashir mm. yabagambanga nti kapita bagiwambye mujemba twaleyo ngaamanyi bagenda bakubira amasasi mu kkubo mm. walaba amukwatako walaba abazungu bamukwatako naye toyinza kubeera n'abaministers of information nti ye museveni alowooza omanyi pulezidenti oyo nze namutunulya nemulaba president museveni does not respect the media munsiko aboolugambo babaki neneyisa mm, mm, yammwe mm. nemujja mu state house ne tshirt mbwekusekibiki you don't present your celebrs kati he needs a person yamanyi media ti this time the minister of information must call you nabagamba tulina abagenyi enaku eziolyowalabsstoriesmuganda kapo tiwenemuganda kapo eperson comes bwekimanyi teyinza okuvaewa omuntu noga nti mirundi yakuba mukazi wolubale mmoto mwaba batalin nzesibatalin mm. sikuba bakazi sikuba baana bange era abantu bababuuza mm. naye tata wamwetabakuba ah, waliwo ekizukulu jange kiga jajabo jajabo jajabo gulabobuguzi nze tubitapu person mm. for what kakati mwe bwemuba temulina strategy eyo mm. nti youd even know gye mubasuziza kyano kyeriwoini some countries they even limited the channel abali muli oyinza okulaba channel emu mzee tamani tamali ebyo nebina tubimaliza obyogedde njatuddeyo ku nsonga gyenakubuuzizaako mm. bwanadda side biliyoni musanvu omukulu genda kukuwonya abantu yes. nnya mwana yes. mu babiri era nga bannayuganda beebuuza okuba tugenda kuwonya abantu ah, enkumi nnya mwana mu babiri mu kifo kimu bagenda wa covid bagenda bakoleddwa ebintu bingi tebagemeddwa tugende lwaki bizinesi zabwe ndenda mm. one African tradition nti mukola emikolo mm. mukola embaga nemukolaki mm. era nze sikubirangako muntu simu ti embaga yange etuuse mm. wena iruzi relative zeka irosi relative even my family esigibuulira no mbeera nemikwano gyange ngaaba tubayita mikwano naye bwokoze embaga yo mwasalawo mwewase ne mukazi womwaka ogwo ebesi item gyemuyina why do you pressurize somebody? Seven bagay tools, is it a problem to me? Because <laughs> Africans, mm. they are used to big parties. Okay. That's so this is the party? It is, they celebrate. Mm. How many visitors does the American government invite when Africans is for Africa, mm. in Africa, you only have a king at the surplus level. Society before surplus cannot have a king mm. because a, a king is a part, part is for consuming. Mm. Nabagama nti mulembe gwa Kabaka abaana bonna abaali mu masomero ga Buganda mu Kampala mm. baagendanga ku ssaawa musanvu ne balya. Bwe kiri? Ne balya ne babatiira wa maliba. Mm. Why? every person who visited buganda kabakazi palisi yajanga nebyobwerere mm. tuli mukulya katonga jjula kabaka tagaba bifi agaba biyingula mm. yes so african tradition is of celebrations so you're celebrating the that, that's, that, well, that's why you're calling this, this num these numbers is that you believe eh hey, umanga museveni yawangudde akalulu ngati wali yasanyuse kivuna nti hirozidde obote hmm. yagitekanga mu ssente tewali bubbi ku obote gwekimanyi nti ku mulembe gwobote nali hmm. mu sinia yakwe eh, nga basinia 6 ne 5 babawo omusaala nga sente eza hirozidde hmm. bagenda okuva ku upc headquarters nga bonna bazina kitekeko olwaleero ku nalweisa ne banne bannakalema tuzirabako bamuole tuziraba esente za upc eza hirozidde buli gurupu yazifunyanga ku sekuriti abeeta abaaki abaaki celebration mm. omanyi nti embaga yoobo teyamalawo pawundi emitwalo esatu embagaobotes wedding mm. yamalawo e, pawundi zemitwalo esatu mm. at that time pawundi yemu yalimu sente za uganda abiri siringi abiri era twakaitanga akapawundi fe abakola mu 6 asingiza uganda bitu akaita nga akapound when you put organized that lavish wedding the embassies protested obuti hmm. nabagamba what type of people are these i fought for independence mm-hmm. and much of the money was raised from private people the indians embaga yobuti ne miriam gende mu mubuzi yamalawo pound emitwalo eki tetuganye naye yes. tuli mu mbeera ya covid-19 yes. era chimuti restricted kimu kiri restricted eh, eh, bwaki bwetukunganya abantu bano bonna abantu enkumi nnya mu kifo eh, kimu ekyokusatu hmm. is not a recurrent expenditure the 7 you billion. You worry when it is a recurrent expenditure that every month I have to pay teacher. But, but the national budget kikola ebintu ole bino ni No, have they touched on your money, allocated the money? Where, where does it come from? Gundi, waliwo omusajja bamuyita forex bargaining. mm. Forex bargaining yazimba ekereziya ewaabwe mwaivole cost esinga st peters obunene kati erimu mumesa naye bwe bamubuuza <coughs> folexbog ne bamubuuza <coughs> nti why have you spend all this money yabagamba nti ne bwe saalizimbya ekyakyeera timwali zifunyeeko thats why for me all of that money i don't get even a coin they don't consider me <coughs> mm. sente za campaign they don't even consider me sente zebaba bakusasa nebakola bafactory sizinuma tebaba mm. kuziba balizimpadde mm. ezo tezikulumanga singa sente zebagenda okulya olwaleero obaenca mm. singa tebaziridde walizifunyeeko nabaga nti omukazi omugezi nga ofuna omusaala ozimalira mumwenge kakati okumawo nomunyumiza nti bansibye mbadiyaaeeera nkugambye nti people cannot believe tell her that money goes with me I'm not considered at all. Mm. Mbakoli and it will be ampa. But I'm I'm I'm profiling myself. Mm. O ababera kuno bali bameka katukuli ka bantu bameka. Banji. Kuli ko omuntu ayogera mu sabini ina bantu abo. Mhm. Mm Nebuza mu sabini mugayinze do you have a budget? Nebuza bakuyisa ku mugoro. Tibana tibambese. Neba kimanyisa genda ku kundi. Endakale malagira abantu bankwate nakale. Eh. Nakale hey. magukonda lwesu malagira abantu humiliating. tosobola kugendayoamakubo gali bubi abantu baabo nga basitula ebizimbe ekyo kyani akola mu reveni ekyo kyani akola mu gonde ekyo kyani in a sof poverty mm. thats why baganda angard kuba ebizimbe bye balaba fwe batubuuza gwe mirundi abo ogerera oyina ekizimbe wazana muzeitamale mm. eh, gavumenti yalibadde evaayo nenyonyo bannauganda bino eh, musanvu nezitematema zigenda kukola kinoanauganda abeeremutemekekyebakola kati hijje kakatakwalina let me tell you mm. tojja kola hija okola hija kitegeza ndumu abana babaganda bona basoma ah yes is your priority mm. hija is your priority somebody can notice eh, when i dress proper roza be wa febo nabaganga do you think abana ba febo nabaganga katibana gola batumwa chike mbuka benji yange mirundi wan mm. familia ya feyo nangaganga olipulayolitezeze nze numba muntu hmm. eyasikira mulumbanga omuntu nga yasikira sente zakitammwe naye omuntu yekoledde sente ziyamanyeezo zapatiakati bagenda kugula ebizimba abasumabakozeki nkubuulira sente zaabwe era nze tezinuma namu tujja kulabak wakati tugenda kulaba tipa eziyiwa amayinja obudde bwonna nga abantu bamanya oyazibbi kyokola timujje kusigaza kalinakamu nti mm. nomutwani wakajiji ne banne yali omwavu ngaawunya oluwumu kakati balina ebizimbe buli kibuga kyowuli kibataddeku sente balinamu batulo tebamwine bamutute masaka kuba balina ebizimbe byabwe n'abakoba is going to be the executive direct of masaka bejebegobayo mujja kuddukayo anti mulyemweka mm. mujja kudu omuntu naali enkoko nobukunkumuka obuyise wansi nabo nabulyayo kapa zimuluma engalo mm. kapa zijja balumaengalo <laughs> kakati bobabuuza balina sente njagala nkubuuza singa olwaleero obuuza omuwanika bwenaleero hmm. namayanja azina yazina besfagikinga olwofuno tabeerawo aa batwala domba nazibba olwo olwo gundi ayogera bya busiru ajinadduli hmm. baleetawo kiwanda nazibba nibakuba akalulu nibakuba akalulu okulyamu ekakubaggwamu President yavana nagamba juzi nti okumata ata mabala na bichina beach mm. ayagala mtu basokeba bagemebwe ko at 80% muri za zaita mali nayo na kunganya abantu ke 10 mia wacho mkono wacho mkono kote kugeza ta kolede m6000 baba da kole mikolo jene jiba de samula mwange na kuzi hello in africa mm. yes a cobweb a cobweb of only snatches small insects ebiyenje bijitamu but in europe Mm-hmm. the advanced countries, a law is a blind kid who doesn't know his parents. Kati bitu bimbulira. Mm. Eh, ndipo ekyo kakati bwobabuuza mm. bitu bimbulira. Naye tewali ajagema bantu mu Uganda nga Diana akyali minisitule. Ate ajja mu bakatambi yabadde ne mulamu we. Nga kano akakazi akalina omuntu okalinga manga tagakyali. N'oddira omusajja ky'ovula bafa kakati kankubuuliza. Mm. Bukya bagema oyo ogundi kazimba. Do you see Anglicans responding? the problem overall the ministry yabbe yabba emmere nebbe eddagala neetakulira nabasawo kati abo bali discredited ne bwobanga wefuyira perfume nga tonaaba era ekivundu kikuyitako overall the ministry ministry yonna gigobe hmm. otekeyo abantu abalina credibility dayina talina credibility kanakulina omutu okalinga manga tatikai putting out aside mzee kamwe wali ajja kugemebwa hmm. under a discredited staff in the ministry of eh, health ah, ajiyo diana ajiyo omanyi mubyalo bwe bagamba hmm. bagamba omuseveni bamukuba mpiso nkalo bamukuba mazzi why did museveni hmm. make sure his unip succeed when you cannot succeed now i told you when a government loses a public confidence and trust mm. everything becomes a referendum a referendum yeah bagod kitovu yes abantu ina credibility mudayana mm. nokana kwa kaza kwa ino mtu okalinga manga dakogere byo akazi tukaveko kali mzee tamari bwakeredde eggulo ngaamaka ga kyagulanyi abaabotion leaders abasinga kyagulanyi bwesige gona gasiringiddwa off amagi gamukwano gwange yavudde nayogera deputy spokesperson wamagye nalaga nti kyagulanyi eh, musajja wa kitiibwa alina okuba nti akuumibwa ate bati bateekayo amagye ani nga bamwisa nekumukulu tekyo ni yonna yaky amagye kubeera mu kibuga gajjudde kafi ayongezeddwamu gavumenti yabwe yali etabuse hmm. abacyoli nebakubira smith apo nakyake ngaajeyo kuno hmm. muwange yaga nti ane coordinated troop movement this is when hmm. you should even omuyiti balina planning i can say hmm. a man who is intelligent like me i can say we are in somalia ali shahab wants to take advantage of the swearing ceremony to assassinate prominent people in Uganda. Therefore, security has taken measures to protect our people, especially from the opposition and those we deem necessary. Mm. Parliament nga mujiwa kamaji, two weeks before. Tibaina buongo. Ngochikola before? Yes. So si sawa zima? Yeah. If, because the intelligence stakeholder, if I get intelligence to infiltrate MPs, mm. Bwaki sitegeera nti bagenda kulwana. mugundi nababuulirirawo nabagamba nti ezo uniform e, ebyambalo byebalina ebimyufu baali babikolera wakiso the man was making bwe nakyogerako nagoba ne mukazi we nti nze muketta why is miso efficient nti abagenda okulwanira mu palamenti hmm. era nemulya emmere nemugiteeka mu muzikiti nemulumba kyaki hmm. abagenda okulwanira mu palamenti nga tutegedde ekitegeeza poor intelligence yep. the intelligence didn't know mm. what the opposition wanted to do was planning to do mm. kyova olaba nti besigye yalimba owa measurement ye 24 24 24 kirumiandisi yalagira ne bakuba omwana wa naye ayina sanctions ziringa mutwali hmm. no yalagira besi yalimba aba military intelligence mm. n'alimba aba iso but there is a, a wound plan ne bayoola abantu ono munnaabwe abalwanyisa owa famiry n'akakaati k'abasirikale n'abawala sente akyayise mu buwozi hmm. be baali mu disensoni be bakuba abantu be bakolaki tiwoza nesayidi jo kubakyayisa hmm. kakati me epersonwas brain nkikolaki oliwakata bakayita state craft nabagaa nti mu uganda kakande yakayita nange hmm. you plan before most of the things that are done Mm. are not real mm. two weeks ago ono mukyala ayogerera amagye ranga mi, and i told her ah, you are missing oh, oh, oh. first of all you have a travel ban mm-hmm. america and the, the european union buli gye mwasindisa abantu ebagamba temugenda mu uganda mm. kakati ate gwoga nti bagenda kulumba why do you mention it arrest them mm. tukyogera naku bakwate bukwasi tubakudde tubazudde bakodeya south africa ate ramafosa anajja yes they don't have a think tank bobalowooza nti buli kintu yonna anaalya sente nebawagekayo analya sente nebaletayo bapapesi baabe hmm. the brains we have brains we lift oyo omulenzi yatujoga netudduka hmm. yali alowooza nti ajja kutujoga hmm. toyinza kunjoga yhave the brain erwaka nanother government naye ebintu ebyo byonna byebakola tibiri scientific ekisanyu amawulire amalungi eri abawagizi bakyagulanyi bagenza okuba nti omwogezi bwe yavudde natulaga nalaga eggwanga nti bagenza okuba nti basalako amakaage nga ye yagafulumye emudda era nga taliiyo security bakuma lubugu lubaale mubbe what if you found dead and me i know that's why i tell you that there is an insider who is doing this why bibona bipanga we nakatemba i know that government is engaged in the peace talks mm. with the local leaders. So if it means that somebody is sabotaging, an insider in Museveni's government mm. is sabotaging this. Mzee Tamari, veyo gira. Inti mkubuli. Chamunja vile na abi wakanya. Chiwakanyi. Teri wa teri, teri wa nuba gana gafuni. Nkubakata. Kakumi. Eh. Yabi wakanyiza. Kukambi. Mapanza na mavuboka. Mapanza na mavuboka. Nope is going to split into two. election is over five years from now mm. bagenda kuba minister sebakutwale abeni yupinga bagenda kuba minister because we have two situations mm. omuganda ganti osoberwa tya ekane mu kibira if the bazungu have imposed this situation on us mm. why don't we pacify uganda ee this is pacify uganda election is over let, let government release prisoners unconditionally. Mm. Those let the government fill the vacant posts of the chairperson of the Human Rights Commission. Mm. Let the government put up an inquiry so that we pacify Uganda. Mzembaganti mm. of America bagala two issues. Back in 2007, Kenya better. Mm. Never did a layer, never did a wool. Ne Luton never take a game for tourism. Mm. The shape of the next election, too. Okay. You cannot have 32 of your people. indicted by ICC baweleza mu Serena omusango mm. guko manja mm. second phase ku marwa kuna the, the, the Americans cannot allow this country to be taken over by criminals mm. a gang of criminals that are positioning themselves to succeed in seven mzee tamari is the state in panic okubaokkubosazeko amaka gabesige agakyagulanyiofisezonabazisazeeko lwaki bina babikola wayimirira ebbanga eddene hmm. omusayi gudda mu bigere n'agwa kaakati bano basabya museveni amagezi bakola alaming stories eke besige edid hmm. besige sorod erai tokandiho and the head of iso that they, they are going to burn the city hmm. museveni mm. told them if my grand children bazukulu bange bagala okwokya ekibuga preempt them mubateeke mm. wantu safely mubawetu basomese tubawine sente bagende bakole mm. aninsaidhe in government ye yali agala okuba muhoozi ye ate yawa baserikale sente kuba abantu nakubajja mu njala idishide yakugula omugundi bali olagalaogeda about political prisoners tibabere fire uganda yeah. prisoners babate jo bade bayino kubanti aba NUP mweze tamani kuza aba NUP bade bazze kubanti bafuna basikinga bay eh. mu court marsh amatuma eh. 13 amalamba eh. okuli nubianli edimfe nabalala court yatunde omukuru omukuru kuti alikachika katekateko okulaira it again demonstrates mm. that the government is fighting itself mugende musoma akatabaka ita america at war mhm. america at war kondoleza mm. rais yali alwana ni george powell over iraq mm. but if government is engaged in peace talks with, with, with the leaders, leaders. yes mm. why should the court disappear ekitegeza alina bomunda abakoleramu wabwe eh, abakoleramu eh, wabwe alimu munda abakoleramu paulo muwanga ebya peace talks tebiriwo tebiriwo singa badewo ebiri bandi bandi bata peace talks were zero between government well, and, and the local leaders. What's what they are doing? What's what they are doing? After last writing, I think I have a Paulo Muangari Munda. Ne Paulo Muangayaga, who says an Avayagera, hmm. never send a major Catavaro with the delegation. But another Gira Namit Nava Tanga again, the expert Muang. Not to have peace talks. And you know, this is not the first so, so time. what was happening? Some of the Gira, Abana, Abazanya, divided the family. Divided the family, Mugudemuguzanya. divided family mm. mudemu guzanye buyine che gutegeza abakubali munda mwenyine is it determined to become a president or to sabotage another person nimbe tamari bachibanga government ya ya president msebe naje kubali munda ye mwenyine bera wandi katabo ke yaraga ko ko store aje kubali munda ingirje ya kubanga government za banenga na yaje asirimo munda eh kariye bashitamanya ubuye bashitamanya ubuko ndo yakozesa ati ne basoro bwo mukora ko i'm telling you mm Museveni directed a minister mm. yesterday. Mm. Mm. Go and tell your people that I know what you are doing. Mm. Stop what you are doing. alimanyi yafuse mu mpale minisita yafuse mu mpale omwejja asooka omubaasooka n'abagamba nti sooka otulekawo mule n'abakubira obutambi era mm. bwe bavudde the had an emergency meeting about me ate nembakwata era waliwo akatambi kange akali ku platifoomu yange esajja mm. lyagambye but what is about malaria when malaria when malaria parasites mm. they enter into a river you use eh, owulira bwana ompulira uganda <laughs> ompulira nti nakutte andaba kati hmm. <laughs> yabagambye nti no bwe mulaba omuntu akwatidde malaria isinkiize dokita hmm. malaria abeeramu parasites zibeera mu kibumba okikuba mpi bwokuba eddagala nokuba eddagala nokuba eddagala nerigaana hmm. ate simanyi okola otyanga medical dokita what is sudutu mirundi everybody has a price katuzimbe baguze enyumba sound proof kubanga nina esajja chairman waabwe namutunulira bwendi nenseka omanyiwenebaeaaaaiwife alaga mukitanda munda mune nomukwata but this man only captures us when he's, we are making love yes it is true i, I capture you akasajja <laughs> nekabagamba these machines, we have consulted the experts. Uh ah. -huh. The machines need 16 million. The machine dollars. Uh ah. -huh. The machines need what? How can this man manage Baba Guzakianka? <laughs> Baba Ba. I <laughs> said the name of the I don't know. You bugged my house. Mishu mirundi kama ndi dibaga my house. No, you call others. Amai, nzedi wa water, ngambagi nganti nyumba yu. Ako, akakantu, akakantu isi kondo mwa baganda keba gendo kubete ito mtu mekata duka. Mm. I know when to play the tapes. Eh, statement ito damu na jio, to damu ah, na jio gila statement. Baja kame chenitu mtu. To damu na gila statement. Zee tamari. Kaja tuvu mirato. Abantu wanja waiti wa kumukoro. Kagami. Mm. Kagami. Kagami mbu. Mbu. The man uses fetishes. Mbu. okwesa mayembe mayembe mm. we shall not succeed in anything mm. unless we sort out that man naye message ya president yatuuse mm. what they have done they have decided to dissolve their plan mm. of overthrowing museveni and negotiating with the american mm. is only one man who is remaining nekwasinga okurespekitinga mama mama hmm. naye nabawulidde ngamugaa nga bamugaa nti nooli akugambye gundi wumula naye ah. aliditami okujjako nga baserikale bamubale ne bazimugjamubababiringa function n'abantu bine bavonya president nawe yabawandiikira naye ku bonna eh, eh, kukofinga nk'abantu kumi n'omu kabaka confirminglwaki abantu batalinga down invitationzinconstitutional requirement hmm. that the president of uganda shall not be sworn in unless a certain... Yeah, yeah, it's not there. The, the, the, there are people who don't turn up because many countries is why many this time and many countries ngani bane binyina abavuye nabona baganye tebajja kugenda many countries mm. bayina covid many countries why do you why does uganda host many if if wabwe na covid wachi mwaba why why did you invite them why, if they had covid why does uganda host many uh, conferences this is where for them ababbi was nti image building naye amawanga amalala gali why do we have the african union meetings now held in addis ababa mm. bakizuula ti amawanga mangi o eyo eyina ekisiraani why mm. nti bwegiholodinga museveni held eh, yafuuka chairman wa o eyo buli gyebatwalanga ne papa bakugambanga nti alina ebisiraani hmm. immediately the pope left kenya moyo muyowoza olumusosa overthrown the popo went to South Africa, passed the wind. Mm. papa, Many countries don't want to eh, go the expenditure. Never going to Chogam. The British Prime Minister will sleep at the res his ambassador's High Commissioner's residence. But mm. we shall have 5,000 Mufunebi Tanaka sound. Banuba Sudiru, Abagazin, Invest in our companies. what you needed was from Malata from to here. Mm. President traveled, we traveled Singapore, Australia, New Zealand, everywhere inviting. Some people don't come. Mm. Yes, they don't have money. Yeah. But there is no requirement that the president of Uganda shall not be sworn in unless a few leaders attend his swearing ceremony. Yeah. more fun stv ekuletedde kyebayise watch and wek nonga amaaso go bwe buwanguzi bwo mu byowangula mulimu bingi nnyo nga friges flat screen tv emmotoka obugaali product za shuwa deal ebyapa sente enkalu sure n'ebirala bingi nnyo nfaafa kumira amaaso go ku stv wano nofuuka omuwanguzo w'enkalakkalira stv select for fun nga 12 mu mwezi ogwokutaano 221 yoweri kaguta tibuhabura mu7 agenda kulayizibwa ng'omukulembeze w'eggwanga erya uganda mu kisanja kye ekigenda okubeera eky'omusanvu Ethiopian Goethe government, which has closed off all other channels of uh, peaceful change, what else could we do? Museveni yasooka kubeera muyeekera wansi w'ekibinja ekya national resistance army oba nra yafuuka omukulembeze w'eggwanga lya uganda mu mwaka gwa 1986 era n'alayizibwa ku madaala ga paalamenti mu maaso ga namungi w'omuntu okufuuka omukulembeze w'eggwanga lino omwenda Republic of Uganda and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. mutabani wa muzeeyi kagutaala ng'asibuka lwa kitula mu bitundu bya nkole awezeza emyaka asatu mu etaano ng'akulembera eggwanga era nga twolekera okulayizibwako stv egenda kuba nga ekuleetera olugendo olw'okumulayiza emirundi gyonna okuviira ddala mu mwaka gwa 1986 kumwenda kyenda mukaga biri gumu biri mukaga biri kumi na gumu biri kumi na mukaga nebiri abiri mugumu mawulire gaffe aga select eyenjawulo okutandika nga 3 may nolwekyo tukibwa STV select for fun. okubanga nebaza mwenna ababishomera platforms ez'enjawulo abali ku youtube abali ku facebook abatugoberera butereevu wano ku shaptok nomukutamala emirundi mbebaza wamusaako atamule mbanga mutugoberera era nga nsaba mungu abeere nga basasulamu abatukuumire naye nga mukutamnedda leka mulebe nga dayagala amanya ensonga zino kubanga polisi yavuddeyo nenakaddewo eh. okulabula kwonna era nga eh. yeega nti waliwo abateekateeka okuba nti beerayiza era nga yogera ku mukulu bobi wine ateekateeka okuba nti yeyaliza bafunye intelligence tegenda kubakikolera mu hoteri emweyigangeekinaku ekinewunyisa intelligence tebogerako bogera ku social media bogera ku facebookthe moment i told bobby wine mm. i talk to bobby wine when i want ekyo nakiwaka nanze amulabiridde nnyo mpozinga mwogera ku ekyo awzikiriza bobby wine amuteringeyo hmm. I told the Bobby Wine, avoid these three things. Mm. The moment you become, eh, eh, eh, eh, eh, eh, you take up BCJ's shortage, you will mm. fail. BCJ underestimated Museven. Mm. Nal was and hmm. was striking, the public was ready for. First of all, a Westerner cannot succeed a Westerner. Two, basically, mm. you had the government, the National Political Commission. Mm. Basically, you had the leaders of the DP. nabagana okubawa diet special mm. diet mm. mm. is no mm. ugandans are involved in the informal sector mm. which means mm. uh, work to work yagana mm. how can you say there are no jobs but people work to work mm. you would say work to nothing nekigwa besi yino yerayiza yafunaekyo besiyekyeryagezako okukola mm. mu politics mu ekiri tiat one time the recognize somaly government mm. and the parliament was in Kenya, internationally recognized. Mm. At one time, Palestinian government recognized yali Tunisia. Okay. Yes, Baba J again, Jordan, mm. Baba bagala kuwamba government. So they recognized gundi yani eh, waliwo kawange ddala awo Sahara Spain tekkiriza nti gundi Spanish Sahara. Mm. African Union recognized it. Kakati who is recognizing e people's government. People's government go in each. Hmm. I don't think that Bobby Wayne with his handlers as well as degenerating into what he's planning to swear in himself. Police hmm. The age of lies is in anger. Let me tell you <laughs> what is a ceremony. Hmm. If I was a minister of information and I had that stupidity, Mm. I would tell you, I would replay how a ceremony, a presidential swearing ceremony entails. Where would we basically, once you, when, a president is being sworn in, mm. the chief justice. Chief justice has to be there. As if anybody is sworn in without a chief justice, what happens? legit. Yes. Mm. The army pays loyalty. Yeah. They give you their colors and what. Mm. What does this, can you have a parallel one? which means bino byobaokola biba tebiriiyo yes is like a widow retaining or oh, a divorced wife retaining my name mm. but what, what, what you mean, now, never. banoonya sente I'm telling you, police banoonya sente enzige bazinemotoka yomukungu sakwa sakwa mumanyi bulungi yafa maradis wewejinjaemotokaebajikubsakwa gwebakuba nebamushumiriyetinga lwaki eyange tekugwa lwaki eyange tebajikubasakwa nebamala okukujogajoga nebakunyalakumutwe nebakunyako nebakuwa omulimu muyisonogenda dozwa nebamukuba bamukulu jangali nokubisa abantu tiyagasejinkya enkya nokwata engala biyona akasajja kalinga skeleton nogenda kumuyiso nze oyinza okumpa omulimu nengendayo i have been operating that government job for eight years tosobola kunia ku mutwe nodde omuno nyalako gwakubiri ate nze nagana okunia ku ah, When? Hmm. why do they target sakwa what statement has sakwa made inongo the angel of lies inanga inanga me i don't whenever i say inanga i just switch inanga said inanga said tugende mara inanga said lika lika eh my polisi yagambye tugende mula bula polisi yagambye my main polisi yagambye opusha bageza bagenda kuza social media kozinga mayhem eh, how do you babika abantu babika abantu abakuru mu government you close the social media mm. you lost 200 billion a day mukiddemu ogwokubiri mukiddemu ogwokubiri purezidenti yagamba mm. yava obuloket our people uh, uh, full figure ayina abantu bameka how many why did youtube insist that mine is mains nanyine buyinza abawandikidde bawaddeyo nesente don't tell me gyowarabish i came here for serious abadde nkugamba mm. nawandika akatabo kange this is my best book mseven the revolutionary mm. it catches all aspects of the history of this government president yangamba hmm. nti you reprint our books mbuyina mu luluwo mbandika mu luwo mu lungereza mu lunyankole muki sebeera ba buganda nenyini buyinza mbumukolere oli kakiiko akanonyinje bengendo mbattemu baanamu nje bamutwanibwa kajiji mwasa omutwe tebuli nkozesaakumu haw benalaba wana nga muli baavu muli bayitirivu teri muntu yandabateri muntu yandabako nga ndi mwavu eyo pesa ya damubatawoganize nomwe muli bantu mmwe timwezisobola okunjogamu nze nkugamba my main point for today hmm. why has museveni clocked sat years in power which means i wrote this book mm. Mm bagamba president mbwa monday 25 th november 2013 na bagamba chuma to n'abagaba omusajja omumuwe ekyuma nina enkofiira emitwalo ebiri nina kati mbyambala bwambazi nga babigabananyini buyinza mbwajja tolinkozesa never in life every head has a price mine hakuna price mine hakuna price hmm. kichwa yangu hakuna price zileta sente nkubomotayimbwangu But even Uncle Sam failed. How can Uncle Sam fail? I talked to him. Yabakoa mwe. Bulezi mwe. Get it from me. But you name Yabakoa. Mzaita mali uneme ni yopais. Jongo liya hapo kwa nina. Kwa sababu teni bilioni. Nje njaka la teni bilioni. Nani zisizo wa basaba? Nyole kwenye kuchoka buli muntui. Na baje kubetele. Akasaja katu kumye tuli kondomu. Enkoze seko. Asaja kwa vee. Sete meje ujiveko. Kaja kuduka wanu kaduke chigari na ina wanu kaja kuduka wanu. Kaja kuduka wanu. Mkubu mm. ulira. nkugamba why museveni has clocked 30 years in power let me use two, uh, two simple examples mm. to illustrate my point point. one look at a student any student follows a particular course you start in a nursery school enter primary school to secondary level and then university at all levels the same student goes through a different stage in education reflected in different subjects and examinations. At every level, you compete with others, and there are those who are dropped along the way. In 1986, Yoweri Museveni took power after a five-year protracted war. He then had no mandate from Ugandans. This is why his government was a transitional government from 1986 to 1995. Transitional. Uh -huh. It was a transitional government. Mm abadp bakkize ne bajja is agreement hmm. it was not a government of a national unit neither was it a coalition it was a broad-based government mm. a broad-based government you come as an individual okay. nkugamba the government had to put the necessary institutions in place and formulate a new constitution for uganda Mm. After this, like a student, I explained a student. Mm. Temuseveni atandikidde the national school. I Ayingidde primary. the primary. ayingidde secondary school mm. agenze ku erevu gyemyaka asatu mwemeka asatu mwetano yes tewali ejagifuna wano ate gina ataano etaano egijja eza university tewali ejagifuna if you don't understand this situation mm. that by the time he came he, he had organized a protracted